さすがレインメーカーだねいや聞いたねいい技だ、はあはあ、自分の技を食らうとね改めて素晴らしい技だと分かるわ、はあ、まさかねもう俺も、はあ 生じておってしまったんだな相手の技をやろうとしてはいうんまあ明日は戻せないよ、去年も同じ相手にやられてる、う優勝するためにも負けられない、しっかり明日オリジナルだな、オリジナルまるで 合わせ鏡だなあいいか言うことは何も変わらねえ時代はこの俺が作ってく一つ思いついた